大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。今天我们来谈谈英灵。开始之前，请各位务必按下订阅、小铃铛加赞的按钮，这样老师下次更新视频的时候或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，今天的节目有一点点灰暗了，为什么呢？今天我们谈到的是在现在或是过去的生活中。 有很多男女因为一时的不慎，或是事后不知道怎么样的防范，或是弥补，抱着一点博弈的心态，而让女方怀孕了。但彼此之间有时候没有感情的基础，或是经济状况上的不允许，有时候只是一时的激情，甚至连对方的身份都不清楚。更有的是被性侵害之后不得不终止的怀孕。 这些事情其实不只是现代才有，在过去只是没有曝光出来而已。当然，生命啊，它是一个无上的瑰宝，每一个生命都值得我们好好尊重。在非食用需求下，牛羊鸡犬都是我们应该要尊重的生命。各位没有听错，狗也是古代的六畜之一，也是养来吃的。 只是它的附加作用很大，它可以看家，可以协助狩猎，所以后来就不吃它了，变成人类的鹰犬中的犬，成为人类的助手。好，回到我们人类身上，怀孕了。老师站在武术老师的立场，当然还是要建议的。如果能的话，而且两个人他都有一个感情基础了，只是经济上的问题的话，那不妨可以先试着跟长辈寻求帮忙。 或是咨询专业的机构，是否有可以协助处理的方式与空间？当然，可想而知的，跟家里讲未婚怀孕，大部分都会有很大的风波。但无论多大的风波，哭一哭，叫一叫，骂一骂，暴风雨终究会过去。爱你的人会因为你的不慎感到了心痛。很多时候。 当事人会以为长辈或是家人在意的是面子的问题，其实更多的时候，家人只是用这种理由来包装自己对你的心疼而已。但是无论如何，只要愿意面对处理，无论结果如何，我们都有尽力了。然而，这一切都是要尊重母体，也就是怀孕的女性她个人的决定，因为这个怀孕的过程与未来生产的哺育，没有人可以帮助她。如果我们把事情考虑透彻了。 母体本身已经下定决心了，要终止怀孕了，也请身边的人能够支持她，因为被动手术的是那位女性母体，而不是旁边的人。即使周遭人认为这个女生，哎，你怎么这么不自爱？你怎么这么不小心？你怎么这样子不会保护自己，所以才会怀孕呢？那么终止怀孕这个手术也是她要面对的结果。这个时候在法定的时间之内，请不要给她。 更多的责难，因为做这个决定不容易，要受这个手术更不容易。宗教与道德的框架，我们就不要给他更多的痛苦了。毕竟被动手术的不是我们，不是吗？而今天的主题是在一个怀孕的母体在失去在这个小孩已经失去发育成长的机会后，会有什么样的情况？我们又应该如何的处理呢？首先，老师要区分一下几个大类。 第一个是因为自然或因病流产，另外一个才是人工流产，也就是俗称的堕胎或人流。首先，我们谈到自然流产，譬如说什么呢？胚胎自己没有了心跳，或是停止了发育，这个时候并不会有所谓的婴灵的产生，或是留在羊齿间的状况发生。为什么呢？因为这是天命。 天命让他无法在这次受胎的时候能够出生，所以本身的母子缘分一开始就没有了，也就是无名也无份。原本应该投胎的灵魂，也会有灵界的有关衙门会去带回，但是很多的情况之下，是这孩子本身就没有被安排投胎的机会，也是有的。当然，佛教有另外一方面去称为说，有心跳之后，它即即为什么有情之众生。 但既然胚胎是自己停止发育的，那请母体你不要挂怀，只是缘分没有到而已，就是这样子而已，不用太过内疚或是心痛，这只是一个生理的循环。那另外一个方面，我们就谈到，假设她是正常怀孕，但是母体身体有疾病，在法定期间之内必须终止怀孕，才能保住母体的健康与生命。一般来说，在这种情况之下。 它并不会有业障或业力的产生，因为是慈悲，这个慈悲是友情之生命失去了自我的生命，你又怎么样能够尽到抚育的职责呢？所以在这个时候，如果我们能够外出，假设我们已经预定了什么时候要去做这个终止怀孕了，建议前往有供奉祝生娘娘的庙宇，或者是观音菩萨的庙宇，向祝生娘娘禀报。 主神娘娘在上啊，姓氏姓李某某某因病必须终止怀孕，恳请主神娘娘啊广开慈悲，接引这个孩子前往下一个有缘的父母身边。各位要注意一件事情，任何一切众生他的生命都是尊贵的，所以母体的生命也是尊贵的。如果因为治疗的需要，例如放化疗或是身材有危险，或是现在需要用到的药会导致胎儿的异变。 请以母体为主，因为母体它不仅仅是怀孕的母体，它也是别人的宝贝女儿。虽然很遗憾，必须终止这次的怀孕，但是同时也拯救了别人的女儿新生。虽然值得祝福，但未必是需要以母体作为代价。您说是吗？再来就是产检发现，在法定期间之内发现这孩子可能是高风险的，例如唐氏儿。 或是智能上，或是肢体上，或是任何一切状况，会有重大的残缺障碍。这个时候，勇敢的慈祥就是一种选择。生命啊，它是一个生生不息的循环，但是父母却仅能保护子女一段时间而已。有时候，在考量到无论是现实状况，或是长远的孩子他的自理的问题，在确诊的时候，法定期间之内终止怀孕。 其实是一种勇敢的大爱，是让这个灵灵魂有机会前往下一个次出生的时候能有公平的待遇。这种慈悲，在这种情况之下，没有任何人可以指责这对整父母，因为负责操劳养育的从来都不是外人。当残疾子女受到欺凌与生活困难的时候，也不会是这些闲言闲语人会接手负责照顾。那么。 这样勇敢的慈悲，没有人可以说三道四，也不应该被冠以什么这个是这个是有业力啊或业障，因为这是父母对于子女另外一种真正的大爱。然而能的话，我们还是前往祝孙娘娘或者观音菩萨的庙宇，前往禀报一下啊。他的祝祷词大概如下：姓氏姓李某某，因产检发现怀胎之后具有某某残疾。 为求子女不受艰苦，在三再三确诊无误之后，决定终止怀人。情非得已，心慈信女叩请诸神娘娘广开慈悲，引领此无缘子女前往下一段旅程，并能让他在下一次降生之时能够完整健康，有个爱他的父母。那将会在某年某月某日某时前往某某医院某某诊所，哦，终止怀孕，哦，百叩谢恩。 那当然，你也可以说什么，按照你当地的习俗，看一下直碑请示，或者是按照当地的礼拜也就可以了。当然，有人会说这个风凉话，就说：“哎，孩子有残疾，没关系，你当做是你上辈子欠他的，他这辈子来讨，好好照顾他，当做还债。”这种说法，就让那些说出这些话的人出钱出力了，帮忙照顾一辈子。因为业障啊，老师还是要跟各位讲，业障业力这种东西，报在己身。 你无话可说，抱债子女，再说是还债，这是一种滥情的做法。为什么说得出的人自己都做不到，却总是喜欢把这种道德标准往他人身上扣？这绝对不是一个好的法。他纯粹是像看别人痛苦，然后自己的行为好像很慈悲。为什么他挽救一条生命？哎呀，救人一命胜造七级浮屠啊！这叫做什么假道学？ 任何法的初衷都是希望人现世可以幸福，而不是现在的痛苦不堪，然后去期待死后的超脱。如果这个孩子生下来注定是要受苦的，那勇敢的慈悲就是给他另外还他自己债的机会，而不是让自让这个孩子周边所有人跟他的一生都充满了痛苦，是吗？再来就是我们要谈到的。 比较重点的就是有一些因为不安全的性行为，哦，就没有做保险套啊，没有做避孕导致的怀孕，但是又考虑到现实，必须由母体来决定终止怀孕。那么老师必须说一件事情：除了遭受性侵害而终止怀孕之外，他的业力是属于加害者百分之一百承担这个事情以外，其他因为自主的性行为。 没有做好保险措施，而导致怀孕又得要流产的这个举动，它是有业力的。为什么？因为自己与对方的性行为上的不慎，导致生命必须因为你们的这个问题要必须消逝。这个业力，在我们反省并弥补这过错之前，我们都必须带这个业力来走完我们人生的路路程。但是。 自己的做错的事情不应该由其他的灵魂来受到处罚。对于这个问题，在手术前，老师建议各位一定要什么？前往诸神娘娘，或是你信奉的庙宇或寺院，向神明禀报忏悔。无论是男方或女方，都应该要前往。当然，有时候已经可能分手了或什么状况，各自分开拜，或是各自拜，或都是应该要去做的。 他的祝导词大致是如下：姓女或姓氏某某某因一时不慎而怀人，然百般考量，现实无奈，必须终止怀孕。姓氏姓女预计在某年某月某日某时，在某某医院或诊所进行终止怀孕。万般有罪，罪在姓氏姓女与胎儿无关。愿请某某神广开慈悲，能于该时神恩引领，引导无缘子女往生极乐。所有罪责。 将由无缘之父母共同承担。以上在手术毕后，能的话，当天或是隔天再次前往庙宇，带一些糖果零食吧，请神明转交于这些无缘子女，让他们路上享用，也算是最后一个心意了。自此以后，这些准父母，无论后来你们有没有继续你们的姻缘，但是希望你们要记得，因为你们曾经犯了错。 在余生一定要诸善奉行，事善、与善、行善，来消灭自己的这个业力。因为你一时的错误，而让一个可能美好的生命没有诞生。最后，老师要讲的，无论男女，如果你曾经做过非必要性的人工流产，也就是堕胎，但从来没有对孩子做过些什么的，有的时间已经很久远了，有的。 他的次数多到数不清了。还有，如果你还有一点责任心，那么这个时候你看到这个视频，老师告诉你，你该为这些子女做些什么了。因为很多时候，这些非必要性流产的孩子，他的灵魂并不一定会及时的被灵界的使者所带走。为什么？因为他的阳寿根本就还没有尽，而是被我们大人。 所强行终止的，所以孩子他是很有可能还无法离开这个人世间，也不知道何去何从，只能待在父或母身边。这对无缘的父母有没有影响？一定会有。老师本身就有见过，即使是同一对父母，哦，因为他们年轻的时候在谈恋爱的时候，哎呀，没做好保险措施，所以说这个母体就做了好几次流产手术。但是他们最后结婚了，但是。 却再也难怀孕，或是容易什么容易生病，无论父母都可能自己多生病，家运不顺，事业不顺，财运很差，这些都有可能，绝对都是很负面的折扣。当然，你也可以认为，哎，老师这个只是一个 <tsk> 过程嘛，也只是危言耸听吧，你太迷信了。老师的身份必须要职责，这是我的职责，我必须亲自告诉你。 我们应该要把孩子好好的送走。如果你有能力的话，请为孩子在适当时候办一个超度法会，一一的请神明、天地神明来把孩子接走，让他们不要在这个世间留恋。但是如果你经济实在是很紧张，那么请前往庙宇或寺院，把每一次人流的过往一一向神明自首忏罪，尤其是男性，为什么呢？ 一个生命无法诞生，男性是绝对需要负大部分责任的。一个男人让一个女人怀孕，却又没有能力照顾，而让女方必须接受手术，让你的孩子失去了生命，这些业力肯定是男方必须要承担大部分的责任。而女方接受每一次手术，对她的身体都是一次不可逆的伤害。如果你知道自己犯了什么错， 那男方，请你要务必要照顾好女方之外，更应该的是对你的行为做出忏悔与负责。如果你实在没有能力，请专业的老师或是僧人做一些超度，那至少你得要跟神明发愿，或是让什么呢？让你自己能够为这些孩子做一些善举。好，无论事善与善行善，尽你可能的，好替孩子去做这些弥补。 甚至你愿意送多少经文，无论如何都要回向给这些子女。你做这些事情的时候，你个人拿不到任何功德，因为全部都要给这些孩子的，也要请这些神明、好人的话开恩，引你这些无缘子女前往下一段生命旅途，不要让他们再留恋在这个世间了。这个世间永远都是说不完的故事，面临到许多的无奈，但是。 做错的事情，就是做错了，该受的业力，该受的处罚，我们就必须要接受。我们可以改过，我们可以弥补，但是要记得，孩子永远是无辜的那一群。我们无法生养他，那至少我们要送他好走。您说是吗？感谢大家今天的收看。 下方有我们二零二零年的流年解析，以及老师推荐的各项视频列表，欢迎新朋友浏览，老朋友回顾。若你需要老师的专业命理咨询服务，这里有老师的微信号，可以与老师联系。若你有对阴灵超度或是有相关的问题，男性你可以与老师联系，女性老师在下方有精灵老师的频道，啊，也是我们乾坤门的师母精灵老师的频道，你可以请精灵老师。 来寻求协助，我是陈老师，我们下次见。